Na casa 5, ele de fato entra e, aplica esse, esse recurso, essa, essa ferramenta no enfrentamento do inimigo, do desafio, e aí começa, digamos, a etapa da ação da, do ciclo da jogada.